fazer da cambalhota tá pertinho do sofá é salto. Salto também pode ter, mas também tem que ter cambalhota, tá, Gustavo? Eu um salto cambalhota. Eu não sabia que ele ia dar isso. Eu sei que ele não consegue. <laughs> ai, ai, que você falou? Nada, não. Galerinha, não fala. Não fala. Introdução. Então, galerinha, pra ele fazer esse salto e eu pra fazer a cambalhota eu sei fazer cambalhota, é mas que eu aprendi. Pra ele fazer esse pulão, pra ele fazer esse pulão de, com cambalhota, deixem o, o like e não se inscrevam de, de inscrever no canal. Então, bora lá! Ai, mas, ele, é, mas ela viajou mesmo assim. Vovó não tá aqui. Não tá aqui. Onde que ela tá? Em Brasília! Não tá aqui. Sim. Pim, pim, pim, pim. Eu sou doida, meio doida, né? Eu sou meio doidinha. Ai, relógio. Produção, aumenta aí. Em 5 minutos, vou contar, hein? Aumenta É aumentar o som. Não! É a produção que tem que aumentar. tanto E aí, o que, que vai acontecer agora? Tem que explicar o que, que vai acontecer. Explica o que, que vai acontecer agora, Valentina. Ele vai ficar. Pera aí, Tatá. Então vai, Tatá, me explica. Fala o que, que você vai fazer. Eu então vou... Eu vou dar um salto Então vou... Vamos lá. Para de falar. Vou dar um salto cambalhota. Então vamos lá. Tô não. O que você tá filmando? É pra aparecer o colchão junto com você. meus bem queridos lá. Não! Para. Tá Primeiro vamos pular o filmar o pulo. Gustavo. Hashtag Valtimar. Vamos lá, bora! Bora, bora, bora, bora! bora. Para! Tem que... Isso. Tá sentadinha aí! Fica sentada na câmera. Meu Deus, da câmera! Da câmera. Eu preciso Gente, não era um vídeo de pular do sofá? Até agora ninguém pulou, só você deu uma cambalhota e... Explica o que, que é e, e, pula. É porque, papai, eu quero mostrar que os brinquedos Não, não primeiro vamos fazer o vídeo do sofá, depois você mostra o resto. Então vai, vai lá, Gustavo. A Valentina me chata. Eu ouvi. Valentina! Você falou que eu sou muito chata. Então, é por isso que Tá, não, filho, tá. 白珠。 Gustavo, vocês estão fazendo vídeo pro pessoal. Se vocês ficarem desse jeito, o vídeo não vai ficar bom, não. brinquedos, papai? Uhum. Câmera, vem cá. Ai, meu vendo! Ai, galerinha. Será que ele vai conseguir? Nossa, não. Olha o que a gente tem aqui. Agora o meu vai ser em linha. O meu vai ser em linha, Valentina. Tá Olha só como que o meu vai ser. Tá Olha só como Mostrou? que o meu vai ser. Olha só como que o meu vai ser, Valentina. Olha só, galerinha. Olha como que o meu vai ser. Mostra aí para os... Produção, produção. Mostra aí para o meu parceiro. Hashtag. Hashtag Breno. Isso é de um vídeo da Ju que eu já assisti. Que tem... Anda logo. Hum uma competição de balão, que tem o Breno, que tem a Ju, faz. Tem a Rafa, falando. Mas... Será que ele vai conseguir fazer assim? Não vem com esse pezinho. Vontade de conversando com você. <laughs> não vem com esse pezinho do Júnior, não. Você Eu vou tentar pular e puxar o colchão. Pular e puxar o colchão. Se fosse assim, pular e fazer isso com o colchão. Ah, tá. É tipo isso pode pular, depois a gente tem que ficar Uhum. Ai, como tá fazendo isso Nossa, que quase da porta do colchão. Agora é minha vez. Vai, Titina, explica o que você vai fazer. fica tá legal, né? colchão. Galerinha, agora meu irmão vai pular até o colchão dali, o sofá, da mesa no futebol, que é o... Ah, não sei. Né? Aí ele vai pulando aqui, será que ele vai bater a cabeça aqui? Ah, galerinha, um dia ele caiu dessa mesa, o vidro quebrou, a gente colou tudo de novo. Não, é a mesa do vovô calma. Ah, é, na mesa do vovô calma. Vai mas ele ficou assim. Ele falou, ele estourou tanto. Aí, aí comecei a falar, o meu tá brincando, ele é plástica. É. é, ele tava pulando em cima da mesa e aí o vidro queimou, aí ele plact, chorou. Porque que yeah, tem um cortadinho aqui, chique, né, Tatá? Aqui. E você, o vidro cortou ele, né? E teve uma hora que eu fiz, sabe aquele lugar de colocar o pastinho de vôlei? Então, olha só. Olha o que que deu. Eu enfiei o pé e tava enferrujado. Galerinha, adivinhou que morreu as minhas plantinhas. Mas essa já nasceu. Muito linda, né, galerinha? Muito linda a minha flor, né, galerinha? Se vocês gostaram da minha flor, deixa o like. Agora vamos voltar. Vou sentar aqui na parte. Esse não é o último pulo, viu, galerinha? Não é. Não, tem que acabar little bit. Gustavo, vai, deixa ela terminar o vídeo. esse filho.